Okay party people Let's join the party Irfan Labrak Victoring Vina Maya And this is my performance Are you ready? Let's go Masih tetap sama Tak ada yang lain Hanya dia yang saya tunggu-tunggu dalam mimpi Akhirnya tercapai Kita bisa bersama Jujur saya pincang kalau torang dua Puasa di hari-hari Berpikir banyak mimpi di hari hati tak ada pengganti Saat sabahin pagi welcome From Hanya dia Kita jadi baper Baper Baper Party tonight! Please welcome Ivan Labra Remix. nama Hanya dia Kita jadi batu